अब मैं आखिर के दो सामान्य एरर्स पर हूँ जिसे मैंने शामिल किया है और हम कठिन वाले से शुरू करेंगे यह php हेडर है और लोकेशन पर जाने के लिए हम हेडर फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ मुझे कुछ html कोड मिले हैं यह एक हेडर टैग है मैं वेलकम लिख रहा हूँ और हमारा टू वेरिएबल google.com है यदि goto मौजूद है जो कि इस समय है हम पेज url google.com को अनुप्रेषित करने जा रहे हैं अभी यह एक एरर देगा और एरर है न, अच्छा इस वजह से ob start चलिए इसको हटा देते हैं यह यहाँ नहीं होना चाहिए था यह कोड एरर को सही करने के लिए है माफ कीजिए तो हम php हेडर पर जाएंगे और हमें वेलकम और html कोड मिल गया फिर एक वार्निंग आती है not modify header information headers already sent by और यही सब अच्छा तो हमारे हेडर्स पहले से ही भेजे जा चुके हैं वैसे यह लाइन संख्या है एक दो तीन अतः यदि आपको php header dot PHP colon तीन प्रकार की एक एरर देता है तो एरर लाइन संख्या तीन पर हुई है अतः यहाँ पर एरर है लाइन तीन पर ठीक है और यह एरर लाइन 9 द्वारा हुई है तो जब आप यहाँ जाते हैं हमारा हेडर फंक्शन है अतः इसके होने का कारण यह है कि हम पहले से ही एचटीएमएल कोड भेज रहे हैं यदि हम इसे कमेंट करके हटा रहे हैं और मेरे रिफ्रेश करते ही हम गूगल पर अनुप्रेषित हो जाएंगे लेकिन बात यह है कि हम इस वेलकम हेडर को यहाँ चाहते हैं और वस्तुतः आप हेडर फंक्शन के पहले एचटीएमएल नहीं रख सकते हैं इस फंक्शन के लोकेशन और दूसरी विशेषताओं पर जाने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि आपने एक मिनट पहले देखा था ob underscore start यह क्या करता है यह हमारे लिए इस समस्या को हल करता है अतः मैं यहाँ php हेडर पर आ सकता हूँ और यह कार्य कर रहा है यद्यपि यहाँ अभी भी मुझे मेरे हेडर से पहले मेरा एचटीएमएल कोड एको हुआ है अतः बिना इसके एक एरर मिलती है और इस हेडर के साथ यह ठीक कार्य करता है ठीक है शुरुआती नियम के बावजूद भी यहाँ पर हेडर से पहले एचटीएमएल आउटपुट नहीं हो सकता यह अब तक काफी समझ में आ गया होगा अब अंतिम वाला बहुत ही सरल है मुझे इसे समझाने की भी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी यह I don't exist dot P नामक एक फाइल को सम्मिलित करता है जो मौजूद नहीं है तो चलिए एक नज़र डालते हैं कहाँ है ये missing dot P H P oh नहीं या नहीं open dot P H P अच्छा तो I don't exist dot P H P सहित स्ट्रीम खोलने में विफल रहा इस नाम की ऐसी कोई फाइल या डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं है हमारी फाइल का नाम और डायरेक्टरी लाइन तीन पर है अतः चलिए लाइन 3 पर आते हैं और इस फाइल में महत्वपूर्ण कोड की सिर्फ यही एक लाइन है हमारे पास यहाँ पर एक वार्निंग है समावेशन के लिए I don't exist dot P को खोलने में असमर्थ और यही सब अतः हमें दो एरर्स मिली हैं यह काफी खराब लगता है जब आपके पास एक पेज हो जो एक हेडर फाइल को सम्मिलित करता है तब यह ज्यादा अच्छा नहीं दिखता मेरा मतलब संभवतः आप पहले किसी वेबसाइट में गए हों और आपने यह ऊपर देखा होगा आपको आकर्षक करने की आवश्यकता है अतः आप सामने एक ऐड चिन्ह रख सकते हैं और रिफ्रेश करें यह अब कोई भी एरर नहीं दर्शाएगा किंतु इस तथ्य से छुटकारा नहीं मिलता है कि फाइल मौजूद नहीं है अतः फाइल जो कि मौजूद नहीं है उसकी विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाएगा किंतु हाँ उचित तरह से इसको देखें तो यह वाकई में काफी स्व है मैंने अभी सोचा कि मुझे यह वैसे भी समझाना चाहिए अतः हमें एरर्स का एक छोटा सा समूह मिल गया है जिनसे हो सकता है कि जब आप पीएचपी में प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपका सामना हो यदि वहां कुछ और एरर्स आपको मिल रही हैं तब कृपया मुझे संदेश भेजें और मुझे सहायता करने में खुशी होगी कृपया जानकारी के लिए आवेदन करिए देखने के लिए धन्यवाद मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ